छोरी तू काई पडर अरी काई पडर कम राम करे कुण यार सुबा तारी करे कुण यार सुबा ता अरी प्यागल थारा यासिक सुबा तारा छोरी तू काई पडर काई पडर कम yo querer y cunillaba.